И мы действительно восхищены и удивлены теми темпами развития, которые сегодня существуют при создании космического комплекса и теми техническими решениями, которые применяются там. И применяют для этого самые современные технические решения не только в э, наземной космической инфраструктуре, но и в создании средств выведения космических аппаратов, всего того, что обеспечит э, Корея независимый доступ к космосу. Но двигатели составляют э, от 7 до 10 лет с учетом проведения необходимого комплекса наземных испытаний, получения необходимых параметров по надежности. И мы считаем, что специалистами Института Кари создается современное решение в части двигателя. И я думаю, что вы направили. Самый главный совет э, – всегда стараться создавать э, самые современные решения которые ну, порой кажутся невероятными на сегодняшний день, но впоследствии долгое время еще подтверждают э, свою прогрессивность и существуют долгие годы и используются долгие годы. Поэтому самый главный совет – не бояться принимать э, технические решения, реализовывать их, не стесняться учить, учиться э, инженерам этой науки, которая, конечно, одна из самых сложных, потому что двигатель это, а тем более ракетный двигатель, э, это одна из самых сложных э, инженерных конструкций вообще в мире.